prawdziwym kwasie chlebowym. Można nawet pokosztować wędlinę. Chłop, tak, y, dobra propozycja na dzisiejszy dzień. też ma. O, piwko się napijemy jeszcze. Nie. Jedno. To jest kwas chlebowy. A, kwas chlebowy. A co by nam pani tak poleciła, że takie litewskie, nie polskie, nie radzieckie, Nie, ale to wszystko litewskie. Wszystko, no ale takie, że, że nie... Typowe? Typowe. O, tak. ta ładna, nie? Aha, wiesz co, to się na rynek? Że tylko na Litwie. E, u was takiego nie ma, to oryginalny litewski. Dawać. U nas sprzedają, Dawać. ale Tak, jak. No, poprosimy jeden taki. To do mnie zawsze tak. Dobra? Z na Ukrainę przywędrowaliśmy. I tu mamy te z kaszą, Wiesz. Nie tak, tak, To też. A to co to jest? To kiełbasa waprzowa. I pewnie barsz ukraiński. Spróbujemy, weźmiemy. Bo ja nie mam rąk. telewizja łapie. E, gołąbki z kaszą, ile sobie dobrze przypominam, one się nazywają po ukraińsku gołąbki po Nie, nie, e, to pasteryzowane. E, jest to... Tak e, tak jak Można jagody na duży W Polsce robione, zwłaszcza na wschodzie. E, tak i te gołąbki są wspólne e, dla naszych kuchni. Co prawda w miastach, tak, e, w centralnej Polsce częściej robi się gołąbki z ryżem. Dobra, a to co to jest? To chyba sewolowa. Też, no weźmiemy jedną też. Rzecz, która łączy nas... Przestań nie dotykaj paluchami, no już. To już nasze. No dobrze, nasze, no. Żona w szale zakupów i ja też. Pani co, ten kawałek weźmiemy też wszystkiego trzeba popróbować. Bołką z kaszy nie odpuszczamy. To jest, to jest salami? O nie. Tak, to jest salami, ale jeszcze jest druga jest salami. Mhm. To takie harasze. No tak. O, to. Dobra, weźmiemy to, okej. Okay. jeszcze? I z tamtych rzeczy coś jeszcze, dobra? Nie, już wystarczy. Ale to, kurczę. To już mamy to. Mamy? Ja jeszcze dam spróbować wołowiny dla was. Dobra? Dawać wołowinę. Tylko przyjdziemy później, dobra? Zapłacimy i przyjdziemy. To było bardzo fajne kiełbasa. O, Jest dobra. To, to, to, to całą. Uważaj, nie przerwę. Dawaj wołowinę, no. To jest jedyna okazja, żebyś Tylko No bo kolejka się robi. Nic strasznego, proszę. No, co tak, kiełbasa z orzechami. Z orzechami. Dla, dla kogo da, to wszystkie branie. Da dla pani spróbować? Nie, to już nie. nie? Pani zapakujesz, zapłacimy i W jakiej cenie jest słynna? A, a te takie ładne? Tak, no. Kolejka. A to? to jest? To kabanowskie wieprzowe. No to tak. Wystarczy? Na dzisiaj tak. No jutro ma ostatni dzień. Dobra, to wszystko. Dziękuję bardzo. Chyba, że jeszcze ma Pani coś dobrego. Już jest wszystko, wszystko mam. Jesteśmy w Turcji. To się nazywa cigara Bereki. Jest to ciasto, które w ogóle nazywa się Tak, tak, tak poprosimy. Dobra, to dziękujemy bardzo. Później no, podejdziemy. To jest takie ciasto. Zawija się z tego coś, co...